Samuel L. Jackson like anime? Yes, I do. Hentai too. <laughs> Ti piacciono i cervi? Ti piacciono gli uccelli? Ti piace prenderla in cola? Ancolava sul tavolietto. VR, anime, sexual content. <laughs> that's dry and milk. Psychological horror! Genji! <laughs> trademark.